मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानप्रिया भारतीय रिजर्व बैंक ने बीस रूपए के नोट का भी रंग रूप बदल दिया है ये नोट क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बदला गया है ये नया नोट जल्द ही आम लोगों के पास मौजूद होगा इसकी पहली खेप कानपुर स्थित रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय तक पहुंच चुकी है अब इन नए नोटों की गड्डिया जल्द ही शहरों की बैंकों की शाखा में पहुंचाई जाएगी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नोट के साथ पुराना वाला नोट भी साथ में चलता रहेगा रिजर्व बैंक के सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में करीब 200 करोड़ रुपए के नोट यहाँ भेजे गए हैं इस नोट में काफ़ी नए बदलाव किए गए हैं हल्का